Mix by DJ Adarsh downloading centre Goraul चौक वैशाली वैशाली वैशाली तुम्हारी मोहब्बत में हम तुम्हारे सर खरीद गुलाम हो चुके हैं हर जगह तुम्हारे लिए बदनाम Mixed by DJ Adarsh Downloading Center. Go Raul. Chalk by Shali. By Shali. By Shali.